Chekhov decía, un gran, este, Anton Chekhov, ruso, gran cuentista y gran eh, dramaturgo, él decía que si en el primer acto de una obra de teatro hay una escopeta colgada en la pared, en el tercer acto esa escopeta debe ser disparada. Esto es, no pongas cosas que estén al pedo en, tu obra. Esto va a, terminar el final cuando la escopeta se dispare. Pero yo le hago una pequeña eh, corrección al ruso. Tiene razón, eh, estoy totalmente de acuerdo. Pero, ¿qué pasa si a vos la escopeta se te dispara en el tercer acto mm. y no la tenés colgada en el primero? Perfecto. Vas a tu escaleta, si, sos eh, guionista, este, o al borrador de tu cuento, si sos mm. cuentista, y agregás ese elemento que hace que sea lógica la escopeta. colgas Colgás la escopeta en el primer acto. sea, podríamos decir que si una escopeta está colgada en el primer acto, se tiene que disparar en el tercero. Y si vos la colgaste sin querer o tus personajes la colgaron en el tercero, anda el primero... ¿eh? Y agregala. claro, agregala, porque se va a disparar. Y aparte porque tiene, le da más sentido después a todo. Es, lo que la gente cuando lo ve por segunda vez dice, ah, mira, claro, estaba ahí. Exactamente. Entonces tiene sentido que, aparezca. ¿Vos cuántas veces hemos visto nosotros, Nico, películas, dos veces, tres, mm. cuatro? Hay, películas que ya nos ven ellas a nosotros. Sí. De tantas veces. ¿Por qué será eso? bueno, porque hay una cuestión de construcción. Mm. No es tanto el argumento, porque el argumento ya lo recontra sabemos. Ya mm. sabemos que el Titanic se va a hundir. No, pero ah, todo lo que fue llevando a a, concretar esa, esa maravilla, esa, maravilla estructural. Eso es lo que disfrutan tanto lectores como escritores o, cineastas en formación, porque ahí está justamente la clave, el cómo lo hago. Vos no podés ser ingeniero en, en, puentes sin que te gusten los puentes y sin haber estudiado los puentes, ¿no? Pero bueno, hay de todo.